Bueno, bienvenidos compañeros, tenemos una pequeña práctica de SIC. Estamos por resolver eh, una consulta. Para eso tenemos aquí las preguntas que vamos a hacer. un ejercicio que obviamente yo ya lo tengo resuelto, pero vamos a resolver esta pregunta. ¿Ok? Se trata de ah, identificar ciudades con más de 220.000 habitantes y para eso necesitamos agregar los layers a nuestro armap vamos a proceder primero vamos a dar clic derecho en layers añadir data ok bueno yo ya estoy un poquito adelantado pero ustedes seguramente querrán necesitará este, comenzar de nuevo si ustedes tienen la carpeta student que contiene estos datos para agregarla tienen que darle clic aquí y tienen que ir a buscar la carpeta en el disco local C que previamente tiene que estar colocada Aquí ya la tengo obviamente sin esta carpeta esta consulta no podría ser posible ok, le doy clic y le doy a aceptar ok, luego me vengo aquí esto es lo que tendría que mostrarme y acá encuentro la caja beta aquí según lo que me indica eh, esto tengo que entrar a student y gis 1 aquí está gis 1 luego a nacional mb a nacional mb tengo que buscar state y tengo el mapa de los Estados Unidos luego lo mismo con la siguiente el siguiente layer en este caso dice student QStar entonces tengo que salir de aquí QStar y tengo que añadir aquí. Acá está. Lo mismo para un city lo mismo. El orden es importante por si acaso. No lo no metan. Eh, no lo hagan en cualquier orden. Añado un city Y luego high nuevo. Ya tengo. Y ya están todas. Cuatro layers, cuatro layers. Muy bien. Bueno, con esto ahora vamos a identificar las ciudades que tienen más de 120 eh, mil habitantes. Para esto necesitamos nosotros revisar este, las, eh, las tablas. Entonces tenemos clic derecho, vamos a abrir las tablas para ver los datos que contiene y aquí entre estos datos los datos de la población este, es esta, la columna que tiene los datos de la población. Ahora, eh, también se podría obtener ese mismo dato si yo sumo el total de hombres y mujeres, ¿no? Y podría crear una nueva, nueva columna con esos datos que son calculados de la suma. Pero ya lo tenemos aquí. no hay ningún problema. Vamos a usarlos. Y para eso vamos a hacer una selección por atributo aquí vamos a entrar a las consultas fíjense que todo está marcado y acá vamos a escoger POP 990 tiene que ser más de 120 entonces hacemos un clic aquí y pongo 120 puedo verificar, dice que todo está correcto, ok. Ahí tengo las ciudades con más de 120.000. Vemos aquí abajo que se han seleccionado 152 registros. Doy clic aquí para poder, si quiero verlos, solamente esos 152 registros. Y voy a crear con esto una nueva, un nuevo layer con la selección. 152 registros. ¿Ok? Tengo aquí arriba, le doy un clic y le cambio el nombre. Le pongo, vamos a hacer esto con esto. Mayor asiento habitante Ahí está. quito la selección fíjense que tengo una selección de 120.000 habitantes. En este caso. Se está marcando con el color. Ya no necesito esto. Okay, esos son 152 registros de ciudades que tienen más de 120.000 habitantes. Bien. Bueno, ahora sí, seguimos. Eh, ahora tenemos que encontrar este a mil kilómetros desde su centro de distribución regional situado en la ciudad de Tanta de Atlanta solo tiene que ver un radio de mil kilómetros. A las demás ciudades que ya tenemos seleccionadas en esta capa. Entonces primero ubiquemos Atlanta. Para eso, bueno, hacemos un clic derecho, Open Attribute Table, aquí tenemos la tabla y este, queremos buscar Atlanta entonces aquí hacemos un clic derecho ordenar ascendentemente y busco Atlanta que está aquí y le doy un clic y ya la tengo seleccionada con esto yo puedo crear una nueva selección crea una capa a partir de esta selección de Atlanta. Ok, aquí está. Le doy un clic para poner <clears throat> seleccionado ahora ya te, que tenemos Atlanta, lo que tenemos que hacer es seleccionar mil kilómetros de radio a partir de Atlanta. Entonces nos vamos a selección por location y acá eh, seleccionamos las ciudades que tienen más de 12.000 habitantes y que eh, que va a ser nuestra eh, nuestro layer destino y acá como origen le vamos a dar Atlanta o a partir de Atlanta seleccione las ciudades que tienen eh, que tienen más de 120.000 habitantes le vamos a decir que a partir de Atlanta seleccione un radio con una distancia de Slayer Origen. de clase es Atlanta. De. Mira, aquí se, activó. De miles, ¿no? Si me equivoco, mil kilómetros. A ver. Mil kilómetros, perfecto. Está listo y le damos OK Como vemos aquí, ha hecho una selección ya no son 152, sino son solo 53 los seleccionados. Son todas las ciudades que están a un radio de 1000 kilómetros a partir de Atlanta. Ok, entonces ahora recordemos que estamos trabajando en cities mayor a 120.000 habitantes. Estamos utilizando esta tabla. Esta nuestra tabla resultado entonces vamos a sacar una selección vamos a crear un, ra, un layer a partir de esta selección que ya está lo tengo guardado ahí le di dos clic, un solo clic y le cambiamos el nombre antes a mil kilómetros de Atlanta ok ahora este, vamos a ver qué más hay que hacer ahora dice eh, también se debe situar el nuevo centro de exhibición en un estado donde las ventas no hayan marchado demasiado bien el año anterior dice intervalo menor o sea según intervalo menor eh, a fin de impulsar las más los datos de las ventas del año pasado de los estados se guardan en el fichero sales de entonces me vengo aquí a sales de abrir la tabla y aquí me doy cuenta que tiene tres eh, cuatro columnas en una tengo el total de ventas y en la otra tengo el, estado entonces de esta columna yo tendría que sacar el intervalo menor total de las ventas y lo que me interesa es no solo saber el intervalo menor sino a qué estados pertenecen esos intervalos menores. Y aquí yo no tengo nada que me hable acerca de estados, solo la abreviatura. Entonces, vamos a hacer un join. Nos vamos a state, join, unrelay, le digo join. Aquí elijo el campo por el que voy a hacer join. En este caso, state a que quiere decir eh, abreviatura del estado. Yo necesito eso porque aquí en la tabla esta tengo lo mismo, ¿no? Tengo la abreviatura. Y automáticamente, mira aquí, ya me detecta con quién va a ser el join. Ok, voy a darle cancelar para que crean que no es mi cuento mío que estate beber tiene las abreviaturas aquí está están las abreviaturas que se van a juntar o van a hacer join con esta de aquí entonces comenzamos vengo aquí le doy el join vengo acá a buscar que se van a unir ¿eh? y aquí 15 ya me sale que la tabla destino y el campo. Ahora, estos datos de la tabla este, sales o sales o venta se van a añadir a la tabla state, estado. Se van a unir. Entonces yo le doy OK ¿eh? En la tabla 6 no pasó nada. Pero si me voy a la tabla de estado, ahora sí, al final tengo añadidas las columnas de la tabla eh, sales. Ok, entonces ahora en esta ya puedo yo hacer intervalo menor. Bueno, entonces ahora eh, vamos a crear los intervalos. ¿ya? Vengo aquí, vengo a propiedades, me vengo aquí a símbolos y entonces aquí tengo que colocar qué valor el que voy a graduar en este caso tiene que ser total y automáticamente me eh, reparte los valores de la columna total en cinco clases no hay que modificarlas, está bien como están se podría cambiar los colores si ustedes quieren pero eso está bien entonces vamos a dividir los estados este, en estos colores de acuerdo a esto y aquí nos damos cuenta que el menor intervalo es este ¿no? porque está marcado con verde aceptar ahora que ya tenemos cinco grupos vamos a seleccionar solamente este grupo de las menores ventas y para eso aquí en estados vamos a hacer una selección por atributo vamos a borrar esto que es el, anterior y vamos a poner total eh, menor a 12 <clears throat> igual. Agarro este porque ya menor que esto van a estar obviamente incluidos esta cota inferior. Acá le doy OK y ya tengo una selección. Vamos a hacer clic derecho, selección, selección ahora aquí clic derecho ah, selección por atributo y aquí estoy haciendo una consulta incorrectamente en un sitio vengo aquí y tengo que hacer la consulta en state ahora sí me vengo a total Ah, y menor igual a 124.765.72 y le doy OK. Con esto tengo seleccionado los estados de la cota inferior que son todos estos con verde oscuro. Entonces ahora sí me vengo a selección y voy a crear nueva layer, capa. aquí se le ha asignado otro color. Voy a poner aquí estados con este intervalo menor. Estado y le puedo cambiar el color para que no se vea así, el color que resalte, que sea diferente a los demás y a poner blanco. Ok. Ahí chufla, que vamos a verlo otra vez. Vamos a un color encima del otro. El color que no haya. Así que va a confundirse con nosotros. A ver, a ver, a ver. Ah, este. Ok, ahí está. Ok, tipo de selección y ahí tenemos los estados. Bueno, ahora lo único que queda es interceptar los dos resultados obtenidos. Estos de acá que tienen el intervalo menor y estas ciudades que cumplen con los criterios de los 120.000 habitantes y que están a, 1000 eh, a mil kilómetros de Atlanta. Entonces, eh, estos dos layers tienen que ser interceptados. Entonces, para eso me voy a Selection, eh, seleccionar por location, por lugar, y acá desmarco lo que no me sirve y elijo las ciudades que tienen más de 120.000 habitantes mm, están a mil kilómetros de Atlanta y con eso busco aquí a eh, para hacer la intersección y acá elijo la opción primera que es intersect. Y doy OK. Muy bien. Ahora tenemos una pequeña selección. Aquí se ve la selección. Y solo nos queda tabla entonces nos damos cuenta que hay 8 registros que cumplen esta condición. Aquí los tenemos. Y esta sería la respuesta. Tranquilamente podemos crear un nuevo layer con esta selección. Vamos a eh, escribir aquí intervalo menor quitamos la selección de todo vamos a seleccionar solo la respuesta ahí está ¿no? las ciudades queremos ver los datos en la tabla pues abriremos la tabla y ahí los tenemos eso sería todo compañeros